まあ、自営業というかね個人事業主ってやっぱり自分で働かなければ収入が得られないのでこの基本的に1年間休み1年間3年間休みなく皆さんこんにちは現代のもののけ姫ことまこです約2週間ほど YouTube とあと SNS の方をお休みしておりましたが、まあ、またこの動画をスタートに6月からあ通常配信で通常投稿でいきたいと思います。 あの体調不良だよっていうような投稿を前の1個したと思うんですけどあの後ももうものすごく胃がもうズキズキズキズキやばくてで便の方も結構ゆるゆるだったのでもう完全に胃腸炎だったんじゃないかなと思いますもうこのご時世やばいですねやっぱりお医者さんになかなかかかれない現実を目の当たりにしましたというかまだそういう感じなんだなとちょっと思いました 福岡の方に今いましてで予約制の内科さんに電話したんですけどやっぱり予約制なのでちょっとその電話した日は行くのが難しいとでも胃が痛いのであれば近くに胃腸内科さんありますよっていうことで紹介してもらったお医者さんにクリニックさんに電話をして で風邪症状がなくて熱もなければあの来ても大丈夫ですよっていうことだったのでちょっとその日雨だったんですけど頑張って行ったんですねでこう問診票を書いてる時にまあその日もお熱はなかったのでで1週間以内に発熱はありましたかと言われたんですねでその前日の日に 夜日中は全然熱はなかったんですけど夜測ったら37度56くらいあってもうでも胃腸炎でも熱は出るからまあそうか仕方ないのかなと思って私はこうあまり気にせずにね熱のことは気にせずに「あそれくらい出ました」って正直に言ったら <laughs> なんか。もう30その1週間以内に発熱があった患者さんはちょっとこういうご時世なので見ることができませんと言われて「えー!」みたいな「えー!」 みたいな「せっかくここまで来たのに!」って電話で言ってくれたらよかったのにって思いながらも仕方ないから「はい分かりました」って言って痛み止めと成長剤はもともとお医者さんから処方してもらってたのであったんですけど胃腸の薬だけがなかったので近くの薬局に行って胃腸薬を買ってお家に帰ってという感じでした仕方ないんですけどねでもなんか眼科さんとか 熱が出るような症状じゃないところで発熱した方は受け入れられませんっていうのは分かるんですけど熱がコロナじゃなくても熱が出る症状があるようなあこう病気病気というか具合が悪くなるのがあるにもかかわらず受け入れられないっていうまだこのご時世システムってもう本当に具合悪くなれないなと思いました。なので本当に胃腸薬飲んで 成長剤飲んでの繰り返しで胃腸炎ってね全部出した方が菌がね全部出るっていうじゃないですかでもやっぱ排泄障害の時のその下痢って本当にしんどくてただ前を紹介したアナルプラグさんそのお尻にの穴に入れることでうんちをとどめておけるよっていうものを使おうかなと思ったんですがでも出した方がいいっていうんだったらもうそれは出すし 出すしかないかなと思ってで別にどこかに出かけるわけでもなく家にいるのでもうあのー、なんかちょっと察知した時はトイレに行って出しますけどほとんどがやっぱり失敗するんですねうんちちゃんの失敗を繰り返しながらでもそんなにご飯も食べないので量も出ないけど尿取りパッドにこううんちを失敗したら拭いてっていう繰り返しを <laughs> ある程度良くなるまでやり続けました。 本当に排泄障害の時の胃腸炎というかお腹下すのって大変だなと改めて思いますちょうど肝細胞投与のタイミングでもあって脱水症状気味だったので点滴も投与してもらいましたなんやかんやですねえーと、なので久しぶりに約2週間こう SNS アカを見る専門で配信はしないでっていうのをやりました この夏私 y o u t u b e 始めて丸3年経ちますでこの3年間の間あ撮影も企画も編集ももう全部ずっとやってました <laughs> もう褒めてくれっていうくらい全部一人でやってて、まあ、もっといろんな一人で頑張ってる方はいらっしゃるんですけどでもやっててであの前はね YouTube だけをやってればよかったスタート時は YouTube だけをやってればよかったでもそこから 講演のお話をいただいたりいろんな私のこう体が動くね、えー、お仕事をいただくような約1年になってでそのまた1年後に、えー、今のようにねリハビリ福岡と山形を往復してリハビリをするような環境になってでも YouTube の配信は変えないでなんならちょっと増やしてっていうことをやっていて、えー、本当に去年ですねやけどをした時に結構久々に 休んだなっていう感じがありましたけど、まあ、今回その1年ぶりにやけどぶりくらいに、なんかお休みしたなという感じがありました。まあ、自営業というかね個人事業主ってやっぱり自分で働かなければ収入が得られないのでこの基本的に1年間休み1年間3年間休みなくやってましたけどもなんかやっぱり自分の 心は別に大丈夫なんですよ気持ち的にはもう楽しいことをやってるし好きな仕事をこうやってるので全然気持ち的には何でもないんですがやっぱなかなかこう体が追いつかない時っていうのがすごく最近多くなってきちゃったので今後はあちゃんと休みながら体に気をつけながら無理せず配信をしていこうかなというふうに思いますあとその具合の悪さっていうのも その疲れとかっていうものだけじゃなく筋肉疲労から来たりね要はパソコン首とかあ巻き型とかいろいろそういうところから来たりもするのでやっぱりストレッチっていうのが大切になってきます。で私が先日あの胃腸 えこの今の胃腸炎じゃない時にもちょっと具合が悪い時があったんですけどその具合悪さは筋肉の疲れとか筋肉の張りから来てたものだったのでなんかそれをこう解消できるストレッチとかっていうのを今後動画でお伝えできたらなというふうに思いますのでまた6月から改めて皆さんよろしくお願いいたします。はいということで、まあ、企画もねなかなか大変になってきてるんですやっぱり私の 頭がもうこれ以上限界というか3年間から、私ほとんど同じネタってやってきたことないので全部基本新しいネタ新しいネタをやってきてる気がするのでなんか皆さんからもこういうのやってほしいなとかあれば助けていただけたら嬉しいと思います皆さんで楽しい動画を作っていけたらなと思いますので はいということで今日はあ久々の復活動画ですよという動画でございましたまたこの次からは通常配信に戻りますので皆さんこれからもよろしくお願いいたしますということで、えー、本日も最後までご視聴ありがとうございました「